पैसे करना है करना यार अच्छा, प्लीज देख लेना गन भी नहीं है मजाक मजाक नहीं कर रहा गन भी नहीं है thank you bro thank you it means a lot bro chase leading